ja Maar dat is een heel mooi woord. Dankjewel. Ik ben altijd met letters bezig geweest. Weet iemand anders wat een woord op, op wensen? Wensen, wensen, wensen. Gemsen. En grenzen. Ja, grenzen. Ja aan het eh, volgende woord doen. Ja, goed idee. Goed idee, dat ik juist net al even iets beter Nee, Ja. Maar als, er komt nu een volgend woord aan. Ja, die mag zo weer in. Het tweede woord is samenwerking. Samenwerking. Oh, dat is een lange. Samenwerking. Ja, wat is gegeven? Ja. Samenwerking. Samenwerking. Wat gaan we daarop rijmen, Hans? Samenwerking. Het moet rijmen, hè? Ja. Samenwerking. Maar het kan ook op het deel werking. Ja, maar werking. Ik denk hoor. Ehm, dan ga ik voor eh, in modellen denken. Oh, prachtig.